anging nabi tanda akhir zaman list sedikit batang Dajal nomorkah hiji masa cepet asana kasyhari wasahru kasab was kal kasah asa kalau Jack itu nah setahun kosa bulan sa bulann ko minggu saminggu kosapoek sampai kosa jam saja masakumaha okos melem daun kurma anugeing prapats perasaan kurang di akhir zamankeangnabi perseperasan manusia di akhir zaman bis deket datang Imam Mahdi nettete cepet jasa war samkab jadi takkan cepet ji disusul kedua yang mukjizat Kanj tangga kos itunyarita an tahu di akhir zaman sada rasa cepetkukabhan zaman bakallah cuaca genjlong cuaca genjlong ehgararan Usim hujan ngaran Usim panasasan musim hujan diisiku panas musim panas diisiku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab terjelas hujan jadi diperkirakan bulan eta hujan hujan baik jadi perkirakan bulan eta bakal terhujan hujan jadi diperkirakan bakal hujan ente hmm, jadi genjlog waktu eta geus deket Imam Mahdi datang paling deket seta hujan T hujan datang mengajan jam 2 jam mendung di hujan jam 2 jam 5 jam ayat genp jam ke hujan ke hujan Doi hujan ayat 12 jam tuh hujan dari sappoe tapi mendu ke beting hujan atau peting te berang hujan setahun gitu baik cuman eta hujan T layung di tunbatente jadikennta tangkalan ongko hujan tapi gar tejara di pepelakan lumlak naon baik biasa namunkah hujanan nyembung Iba malak garribu seja nah lamungis etak terjadi detik detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari maka datang ge Ka hiji perasaan cepet zaman nomor K2 waktu gesada kusim hujan issim panas batatak anging dami Masya Allah ilmujizat kaging Nabi wasok muahan eh, mukjizat pohara gekarakuari tinggal terkuja mungkin ayo suara di berbagai pelosok di kal yo suara seperti suara kita rompmpe atau suara tiki dulu watikululon suara ketiwetan atau tijro tan eh, ayo suara gesekan gesekan atau suara tiluhur datangjing nabi bakal ngerok tapi tejara ditetkala panas ongko using hujan tapi panas ya fokusos naik mobil mewah tapi kesangan naik mobil dong mau Fortuner asek gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya tadi udah-guda gutang mobilwinwin opatdo kuduit na hutan dibahas diang KB Masya Allahhan hadis nabi akhir zaman dirada loba diantarake jelelaatan menuju narakaangjing nabi di akhir zaman nah KB jelemah la Lumpatan menuju naraka sahabat caricing maksudnya salah tante anjing nabi ngomong nyarita kanjiing nabi balik ka ngomong di akhir zaman maje lemahmpa kabeh karena raka percis koskuyak mau dibahasakan umat kokoskuya nggakjeburu diri kata ka kuya diluhur ayaah nawan baik bus ku maka cair masyarakat manusia di akhir zaman percis kuya nyalabat diri kacai ya dia lalumpatan kanaraka jadi nggak kejebur jeburkan maneh kanaraka di akhir zaman mah sahabat tetap masih culat cilik ini masa sih cak hati enak naraka kan sen menjejer mah kudu kejebur kan kasenut Ima jelemana merente normal di akhir zaman tewa Ima kangjeng Nabi salah ya masih didengekin baik ku ku sahabat asana beren ayah kekeliruan dia kangjeng kangjeng Nabi kan baru sedurung winar sahabat teh masih kere culak cilek bangat tuh percaya cak kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema patah menuju neraka percis kos kuya nyelamatkan diri ngagejeburkan kacai berarti kan kali nabi nya berarti benerannyalah sahabat pani 5 ya Rasulullah kunaon bisa ke gitu ya Rasulullah bisa ajarab berrduunyun karenaaka sebab jele makakabehh memberanikan diri yang jadi pemimpin mendaftarkan diri yang jadi kepala desa mendatangkan diri yang jadi Bupati mendaftarkan diri yang jadi gubernur mendaftarkan diri yang jadi presidena yang jadi menteri etangranam bermenuju neraka jahanam yang